ჩოხოჩკი მე ოსანიან ოსან ტექტაკ ლაზური თქვანა დაკაზეფეში ოსანიან ფუჯეფეს დიდოპორომ ტიქოის დიდოპორომ მა პოლისიან მოპტი ხუთ სანა ორინე პოლისა ბიდიტოთ ესე ლიგიუტიცე ჩესე 웨이트워입시 하야 아킬로엔 지너지 부지숨 sun 맵차 너 마주아니 어떻고 En son inana çıkım galaka doktor. İnana dedim ma pucep çok onunla. Hem var işte bir bağım ki tamam ya. Hadi köy çıkmışa bu bitti. Pucep çok bir atakı. Çokoçkimi Osaniyen, olsan tek tabak, Lazurip tkwana Takazepeşi Osaniyen, Hameyi köy çkimiyen, Opute çkimi, Arka biz bot, Arka bir bu, Arka bir şey lomaz bot. Lomuy bu ama. Ma Polisian mopti hut sana ogine polisa bidit dordun. Nanaç kimi guatr kanseri bu dordun. Hek çapa devlet hastanes tedavi bu. <clears throat> Hem doşkule lise hek doboç odini. Üniversite resim bölümü kazandım. Va Vabidi pucepez didoporomti, köysti didoporomti, boyne heya biduşunamti işte და ფუჯეფჯოპა ანგოლა შაიშაპტა ი ჰენტეპე ხესაპუმდი ენსონი ნანაჩკიმ კალა კოდოპყედი ნანადელუ მა ფუჯებჭო ფამინო ჰემუას ისტები ბამითი თამამია ჰაცი 아스켈 샤비디 아스켈로 그도 버쳐드니 도컴 없티 아츠과 부지했죠. 피도 하지 유 부지도 아타리 모자이 겐니어는 겐이 치킨 볼다 seni, gir Kes seni. Üniversitede Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi ise bir heya kazandım. Yetenek sınavı komanek uludo suretim gaum. A ondi koçik sandalye dohedu dordun. Heya gaya, heya dobu gayı birinci sınav kazandım. İkinci sınava da girmedim. İşte vamintu ya köyşa bir damadı üniversiteye girmek istemedim. Ha. Ha, pujbaye madı. E hatiti zati okitru on didi bu. Kay isteyi e, mutkan şu man şu man ulun. Mutuz ban ukams. Jur puji giyonu. Ha, jur puji. Mazdoni puji. Jaga mapçam dito. ვაგა მაფჩასი კვალი ვიკომ яги ვიკომი და ენტეპმა ვიკომ კვალი ვიკომ ეს კინეფესტე აჩ ჩკუინ ქოიზ მუჭო იკომა ნამათიაშო კვალი ვიკომ მაჟოან კვალეფე ვამიჩკი скай долобу пшамба бади шума бади вашума Ой, ты Antepe Antepevacea și cu de să mi-a dat jatul la mine. 샤디 용잡 샤디도 mercimek samanipça. Haya daha gayta ve ikon spucepes. Ma işte cuta bortişiti nanaçki mikti ორომტუ ფუჯეფეს ანი ჩკუ ფუჯმიონუტეს ზათი პოლიშა ბლუტა შაკის ჯუცანა ჯუცანა ორინე ფუჩკო გამაჩი თემუა შაკის ფუჯმიონუტეს მათი ბოინა დედა ჩკ პაპუჩკი მკალა ბლუტი უშკუღალი იადო იეიმიო მიონუ მიკუნან თო ჰეკ ფუჯბოჯუ ნამკი ტიპი ჩკო ომტუ ნანადო ბაბაჩკი მათი ეშო ფუჯებ კალა ბირდი ზათი კაიდო მაწონა ფუნ ანი პორომ ჩკი მისტეი ბეფე ჰაცი 부직아이도 아흑아이도 교회도 어떻기다만 마 mubzopon hen tepeseni be pes na na do baba mu dogu na mu oci na heya ma na na çkim kala ahi şabuluti baba çkimin puji gamo nam tu Allah rahmet eylesin doğu 2005'te işte puji ubonum tu ma hen tepe komte yani va o hena va ikoman haveslu tkva da mubtkva Babacığımız Alpars'tası doğum. İşte 38 yaşında Muaz. Ee, o 23 Nisan'dı. Hem de sabahtan kalp krizi geçirdi. Hastane şahınız işte Atutaş Kuleti doğu. Hmm. Guatr oh. <clears throat> kanseri bu babaş sum zanaş kule koga muhtu. Zati uğdu doğu. İyi hayat da dušiti u to da babamın mu še didi babučki mi murguliše na hašo ilaci mu imezdi on do hetu he, hani naşvelasan golulasen ya ama tabi ve golulungu Türk kanseri işte olişan bir dit çapaz tedavi bu tedavi bu hem de şkule daçki mikti e, hafiz ivasen hafizluğu rizenizi kitkams inşallah da agne göçku ჰემუქტი რიზენის ბიკითხა იაში მათი დედო მქოისები და დოფუძებцо პამუბჩვა დოკომო ხვალარე მაჰაკ პაპუჩკიმ კალაბო ხვალავაბო ისტე <coughs> დაჩკი მითი მუნ არადა კურსი ვარდაში მულუნ დერსი ვარდაში დოდგითუნ ისტე ჟუ ხაფტა ოგინა მოხტო დორდონ ჩაჩიპკოსით უშკურალეს პუჯეპეშანი ჯუსეფე პიდით მოპტით obidita Ati ishi tviti hanso vam tudo mati vaebuchi pujepes. Achkwa mokko sumtayado vaebuchi. Va, tam, so. Eheo da ishi tamo tamo. Ati. Ma, ati pujibikom. Pujin, ha illa pujiva senyado heshe muntepe vaena ma ati ishi bellienta. ҳаҷ масалан ма охоизва ма охоизва доб хедо доҳа я охоиз витрини зва доб охуна ма типи пчкоум таши яни ешо охоиш ки астулия вас ама э? ешо табиат со го ваун таби ваун соти ва хвалати вар искуни <clears throat> я хея илла ки бичила <clears throat> я зои мутуан до иште агне мобтита пучити агне пчопи маик фудзипа яси наначкими могоду ке кал фудзи хешо язиз улути нусвеламте хешо эни я лазмазда я катандраса я хич вайчоден я хич нава ирден лулубесте хему зоцкада я могоду ая кабули комия эхо порома буцви фудзипа эм а тута истен наначкими кеяси вагахенен вагахенен ницу хемдо скуле დედა პაპუჩკი მის ბაბაჩკი მის შიბაბას პუცუ დედა ქოიშე მოფტა პუჯებ ჭოპამა ე მოხტი ა ჭოპია მოღოდო მოფტი დედა პუჯებ ჭოპატენ მას ქალაძი კიში შეი კიში სენ აღნეგა მაბულუტიტო აცი ემუშოა ენია აცუ ტაჩფია ენტედუ ნიჩებ ჩვა ზატინა გოძან აფჩუმე უნივერსიტეტი კითხათი თოგია ჰემდოშკლე პატი უკაჩხე დობიდუშუნი დობხედი თოჰანი ჰემუას იკითხაში ხუთ წანა გოლილასენ ხუთ წანა შკულე ჰაგო წანა გოლილო ვიკითხე ჰაგო მასრაფტო ვაშკულე ბიჩალიშა თქვა ხუთ წანა და ჰეი აივასენ თამამ დიბადი ჰემდო შკულე ნაკო ფუჯი გოგაშკე ნაკო იაილაშა ეშეგალენ დო გეგალე <laughs> ქოის კატაო ხოის ფუჯიტუ უჩუზენ ლიხანე ლომ ჰო ჯვეჩვა პესაცივა აცით იაზის მუნდან თო კი შეიძლება აჟუ ხოი ვიდო ხოი ვიდო ხუტო ხოი ჰეშო დოსკიდუ იფთი ფუჯიტი თო დუთაბი მის ჟაგამაჩა მის კვალი უხენა ი ხლოთი მუშიშენი იკომტე ზამა ჰაცი ჰეშოვა ჰაცი კვალი ბიკომ ფუტხუნ ვადოთ კიტუნ იაგიზათი მაკვანან ვამაჩიშინენ ხო ხო გამიჩენ თაბი გამიჩენ ჩაის ჩაი გოლილუნიშტე يعني خلا یدی تون چای م ی گ و یدی تون چای میگم 엘라 ا 디프가치가 헤야자 ا 까다 우치군이 하메 옆에서 이 예스콘 어 쫄럽 알라도 디프가치가 başka 푸지바 yani kurbanlık h ب c a p borda heşo hocap و u n z i nare 부지 모금지나 답이 숨탄에 부지 텐 무이브 위도 훗탄에 위도 훗탄에 샤키스 아 헬레 햄도시고 마헤나센 답이 마 비컴도 zaty jak ty zobonosy bić pe pójdź moj mujoj i komia czkowa machena punania i tkwa pójdź zacy ma on dysteje wabotskie ani mąk akwa endo wzdymia do wamacji ani ma o tabi kajmo მან ბუდუხე გელებუსმე მუთაფექტი მამე მილოსკუმ ნაშო ამე ი თელი მაშუ ვენ სანკი ბიბონისტე იქ მოპტი აცი ფუჯ გამაბოშკი ქიოილი ფექსოპონან თაბიბე დაკაზეფეში ორ მოთა მოხტო და ფუჯი კომს ვაჰე ასუდიენ მუჯოი კომს მიკანდაი კომს ამ დოშკულა მა ფუჯი ახის ვაბოსკე დინამ ზათი ახის ფუჯი ნა ოცკენ კოჩეფეს მა ინან ვამახენენ კაპულათენ ზდიმან ფარა ფუჯის ჩამან ჰემტი İstemeyeceğim o buzda. E hiç mi kom da gayen. Mam puç bocunam yaz boyu. Holo andras puç bocunam tigama boni. Hak a tezen gongşi. Sia puci ec opidon ma inan vapi dortun ya da aha kobzi ya ha tobeler olsun ya tıkla aynı yaşıyor. Okuracak koyuşa şu tabi. Mitik vaykom se orom mitik გიოდვი ფუძეფეჩკიმი ჯოხო გებოდვი თაბი იიტი გებოდვა ჯოხოს ფუძივენი ა ინკნაებ ჯოფი ფუძე მაშალლა ჯოხოს მაშალლა ფუკია ჟუ ჯოხო ე მაშალლა იქ საიბი მუში უწმეთო და მა ფუკია უწმე თიქჩენ დო გეი საიე ჰო ჰემუსი ჰო ჰო თაბი ბუჯოხაში დაიკეი მულუნან ზიგიალე იმულუნან ჩკიმდა ჰიჩ ბასკა გოჩი ჰაგ ჯუმ დას arazis mesela kochka maxtu e ani jogo iste yei mushi uchkine mushishu gamu gamu nam tashatis subis paramitasi khotonam ma bu paramitasi khotonam to bashka pechi ba khotonam nam ne nate u paramita lazuri uchkina puja pechki ma hesho turkcha pujiz gel gel yadova bujo khum ma მოხდა ელა ჰა ა მაშალაც кайმა ბუცუმ მეცალა ანდა ჰეშო ი ხოლოსი ჯოხობ კოეცხუ ველენ კალეს ნარე მუჯი მუჯო უჯოხა მოხდა ელა ჰა ჰა ნანა მადო ბუჯოხა მულუნ მულუნ თაბი მულუნ აი ა მულუნ აჰშო ასია ევა პუნან ტაიკე იცქია ლეი მულუნ yayla ma hamchi kun kyoshi yayla lomash yayla going to the gerçi ей вагоинду ну до кочепес гочкондес дон дидо ма нантиджички миши оас меткочес дон хамкёй хамкёйлик меткоч дон охтиму дон наначки миши наначкелебита тикме уцуменан хемис эке шапта до хансе хансо вае шемален кёйз дидо дулиями хо э хансо чай долобстики millet iktivu çay dostiku ya da pucva seni ya. çay istiken de tipi haçkeni ya mogo da manama haş o şeye nazi. Aton mesela heko mogam. E ateri hoci 14 milyariz gamaça. E ho puci kariyen na xenen şeni. Na va კოლაითება მოხდამს. აი, ა კაპულას და მოიკიდა მსქვასთან იციან. ლასტიგი მოდვალასკენი ლასტიგი. ხო, ლასტიგ მომბიდუმე. მაშო არადა ნოვასარტი აშოგებულო. ოჰო, აშოგებულო. წინაკეფეჩი კი მი მიზგიშო. აი, ხემშელი აბლაჩკი მი იენ ჰემუკნიშო, ჰემუკნი ხენ. ჰაკონეფე კოჩკონდესტონ შუმანდო აშო მემსკვეი ვახენაფონა. ხო. Матеемус Буханапи. Нан дидички мисти учкин, ма он дити шум аслинда. <clears throat> Абха уцуме нан дон. Хо. Абха хая наначки мишин нанак. Хемус учкин. Хэм тепе шали охрджале пе нагоит каман шали и комтез дон. Комоле па кашо хаконаем чие шуман дон. Шказ гоит каман дон. Хэм тепе мичкин. Дишка дуля и комтез დიშკა. ჰეა მა ისტე ნაფტკვისტე ხუცანა პოლიზ ნაბორტი შენი ხვალა ვამაბეჯე დედექტო მოგვამს და აღნეგებოჩკი მეგიშვესი. მე მიშვე სექსანუჩიაშინე ნახენე შეფე იკონს ახის გოცო შაკი მულუტუ დო გოცო მა ჟინქოიზ ეშაპტი დორტუნ онди ექსალიჩკი მიკალა თეზაში ბოზოგოლა ჭუბუიპკო ბაცით ჯუმფუი პკოვი ტაცვა ქოგებთი ახი ზამაფთი ფუჭდი დელოდონ აშო მე კოი ენამა ისტე კუჩხეფე დონთხამს ფურტინამს მუნთხანეპიკონ ეგ ფუჭიჩკი მიმკომიჩკინ და კატახალი დედემა მუ ფუჭიც მოაღოდუმა ინიმა ვინი ენცუტა <laughs> ფუჭიც მოაღოდუმა <coughs> ფუჭ გამაბოსკია უკაცრი კონშიფე მიცვეს ფუძი გამოსკვეს და ფუძი აზილე დაიკო აზილე დაიკო იმ გოლმ იადო ზოილა კამონეს დონ ზუკოჩი ფუძი კამონ დონ მეკოუტო ბაშკა კოჩი ზვანათ ხოზაფუ მამ გოლმა მავა ბორტაში ჰეშობა მე მაშკა и тай каман го ман башка мутуба си полис ирди бе ак манабе гионо ма հարկ բիրտի ասինդա վիտ ծանե ուդոբի վեշի բաբաղու հեմ բաբաղու շկուլե ջուց անա շկուլե պոլիշա պիտի օնիքի աշինդե մուտքը օնիքի աշինդե բորտի վիտոցում ծանե բորտի հեմու ազ պոլիշա պիտի Պոլիս իշտելիս է հեկ պոչոդինի, ունուվերստետի նապտքվիստեի հեկ կազանդում, բուրսադա դա սինավա, եթե նեք սինավինա գիրմեի հակ կազանդում, դո հեկ հիչ վար բիտի։ გურსაც მოპაემა და ჰეკიჩვაბიდე და ზათი პოლიზ პორტი და პოლიზ ნაე კამაპტ აი ქოეს პორტი ჯუტა პორტი ნანაჩკიმ კალა ოხოეს პორტით დიდო ინეთუნ ჭიმან ჭიმტუმ თვიტუმ ტუტუტუ ემოაზ მათი ჯუტა პორტი შე ნაკონცანე მორტე აძვამი ჩინდო ოხოეს მეპჭირდი დორტუნ ნანაკ ონდე იქ ჰემუკ მუნთხა გაო ისტე ჩიჩე ფუკუებე მუნთხა ოხოეს на на мунха мугауто хешоге бочки до мепчирдаши ресим мохена памту хешо рес то хешота хемдоску да исто фуджи боджу нам даши фуджиши ресиме пеби комти укуле фуджигечо хо гацхэти фуджигеп чофи дази ресими герегва да хаку кай лазу муче дигуй Nanachki mi sendomiku. Nanachki mi boy nalazuje pamiętam, znaczki mi kalakti? Ma onde mesela bazı köpek be pezva dogu man mesela zoponan lazunya nadigu sen işte mumoga sen ogroen. E si lazuri vai taşı. si mesela nana baba ki pamitam nana mushi do baba mushi kala dide peki pamitaman. Çutula çuta be pekaşo nukuzosukenan mui pamitaman yato. მუთვა ხოცანა მან მოხოცანანო მე კალავაი პამი თამან დო გია მუნხა იკომან კაი მუთუ უჩკინან დო ჰაცი ჰეშოვან ჰაცი აცი ჰეა ჰაცი ბეფე მუთეფეს დო გუამან ლაზური ჰაქტი ჩკუნ ქოისტი ბეფეს დო გუამან იპტინე ისტეივა ლექსი ბირაფა შირი მუთი ბირაფა ვაბზოპო ჰესო სერსი კაი ვამი ვაბიბიანდო онди мунхане па арадапчаамти mesela hayama gomasino domamчаи меле моле ракани окти студети кани маме булур ме булур сити мохти ти кани hayamapчаи дортун полис чку mesela боина нанакала полис тилазуи бибамитамтит მანგანაც გეფხედასთით ში ლაზოიბი პამითამთით პაზაისტი ლაზოიბი პამითამთით ბოი ნა ლაზოიბი პამითამთი ანი ნან ლაზიტა ში ლაზოიბი ნანაბი პამითამთით ჰა ლაზოიბი ნანა ვაუჩკინ მინცხა ქო ნან ჰემუას თუქჩები პამითამთით ნანაჩკიმ კალაპოლის პაზაის ბორტით დიხაშ მაკვალიებ ჯოფუმთით ნანა ნედუ ჰამაკვალი ჰიჩ კაი ვაენ მაია მუგოშობი გათენმა ანიჩკუნი ზა თეზე ელადგითუ დო ჰობეჩკი მია кайვანა მა მეჯბურიო პჯო პუნქტია დო ჰემუქტი ლაზი გამახტო მე სლავა ბიჩინომტი ესო არტეკატიკო ბიცით პოლისტი დო ლაზე პეანა იპამითესო თაბი ბიპამით იპამითაში ძიომ თაბი ვაიპამითაში ნი ნი მინონ ვაუჩკინ ვაგიჩკინ მითი სუეტიშენ მუთუ ვაუხოცონაბსკი Thank you. بگذیری سوره سوره و مختاری سوره سوره و مختاری کجا من تردم تا شایخت კვათარე სიქო გამიღე გზაშა ბურგი ფავრიტებ შვატ ელაცარიშა სოლორე სოლორე ვამოხტარ